शाम चुप चुप आए शाम लेके ग्वाल बाल है ऐसे रे यशोदा मैया तेरो लाल है ऐसे रे यशोदा मैया तेरो लाल है आले बार है किसके आए सामने के बाल बाल है ऐश्वरी मैया तेरो नंद लाल है ऐश्वरी तेरो नंद लाल है घर में वो आवे है घर में वो आवे है घर में वो आवे है माखन को खाए मेरी मटकी गिराए पे मटकी गिराए पे अंगूठा दिखाए तेरी मेरी उसकी चाल है अंगूठा दिखाए तेरी मेरी उसकी चाल है आई तेरी छोटा मैया तेरो नंदलाल है तेरी छोटा मैया तेरो नंदलाल है चुप चुप आए सामने के बाल बाल है

गोरिया के रंगिया तेरो रंग लाल तोसे कहूँ तो कान से उतार दे हो हाँ, कान से उतार दे तोसे बालन भरविक पुकारले मैया तेरो नंदन लालन अलचेरी शुदा मैया तेरो नंदन लालन चुप के बाल बाल में चुप आए बाल बाल में अलचेरी शुदा मैया तेरो नंदन लालन अलचेरी शुदा मैया तेरो के लाल है अते मेरा सदा मैया तेरो रंग राम के राम